is now fixed then let me test this wait uh-huh. Let's test it. Oh, see? Gagawang ano kasi, yung LEC mo daw, siya, may sira, kaya maingay siya. So, palitan mo ng isa ha, para hindi maingay. Huwag mo ba na ngayon dito at kumain po ano makain, wala ng tubig. It's What? Like.